रंग भर बरसे नाचे कृष्ण मुरारी रंग भर बरसे रंग भर बरसे नाचे राधा प्यारी रंग भर बरसे डोसा है मेरो बांके बिहारी तीखी कटारी वृंदावन बिहारी हाँ, मारे जोर से पिचकारी मुरारी रंग भर बरसे